Música e falar que quer Hot Wheels, sei lá, que quer uma, um presente que vem sem Hot Wheels ou 10, né? Então bora lá. talvez tá você pode pedir ou 10 ou, ou 100. Então ficou aí, capotou, já foi embora. Então bora aqui. É, Aston Martin da Gran Turismo da Hot Wheels. Então bora lá. Sai. Segunda tentativa. Eu tô gritando e eu tô ficando quase sem voz já. Eu tô ficando quase sem voz. Tô mais fogão. Isso aqui é pesado, eu acho. Ah! Eu, eu coloquei ele aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, ó. Caramba, de um tirou. Cada, cada carrinho parar na pista vai de novo. que é um carrinho que eu não tenho. Então, no desenho da porta dele tem um desenho de portas caveira. Esse aqui também é da Hot Wheels Off. Esse aqui é da Hot Wheels Off e da Hot Wheels Off, esse aqui, ó. E também um Demasco, é. Demasco. Mas o, o Demasco é azul, esse é não, já que é cor. Eu não gosto de carrinho da mesma cor. Cada carrinho que é da mesma cor eu não gosto, porque eu não compro. Porque eu quero os carrinhos de cor diferente. Nossa, saiu. Tá fora. Gosto de Camaro. Eu tenho dois Camaro que é esse aqui, ó. Mas de é outra cor, mas é igual. Então bora lá. Ah, galera, sabia que eu, que, que eu nunca ataco os carros no chão? Galera, eu tô pensando em pegar a cama do meu irmãozinho e colocar lá pra fazer uma pista descendo e, e uma rampa pro carrinho chegar na cama que for mais longe e tá vendo uma pista na piscina amanhã, que, eu, que a mãe lá embaixo, eu vou com minha mãe lá na piscina das crianças, eu vou trazer um, só um lançador, uma reta e a rampa marrom, que aí os carrinhos eu vou lançar, vou fazer um vídeo amanhã, e aí lançou, os carrinhos entram mais na piscina, se o carrinho for mais longe na piscina, ganha mais na piscina das crianças, hein? Nossa, sai fora. Todos que a gente não sair galera, tem alguma coisa. Esse comando não tá melhor não. Pode ser isso, Eles estão batendo, ó. Pum, indo embora. Galera, eu não sei o que é isso aqui, ó. Esse que, é, que a curva não tá segurando. Porque tá aquelas curvas azuis. Então bora lá. O camarão. É Nossa ser assim, muito ruim. Então, a segunda chance do Camaro já foi. Agora bora com Fusca. É o Fast Pick. Fast Pick. Então, um, um carro de festa. Um carro que tem todas as viscos. Quando tem rabisco na porta aqui e é aqui, é muito estiloso esse carro. Olha, tem então, número 14. Bora lá. tirando essa Pisces, esse carro louco aqui. Deixa os carros pra cá. Ó. Ó, deixa para cá. Galera, essa é a última pista. Naquela vez a gente só montou a, aquela lá, só lançou dois carrinhos, porque senão vocês já vão saber que, a, que é a mesma coisa que nos parte vai demorar aquela pista lá. Capotou tá fora. No intervalo aí já volta, tá? intervalo. Tchau. Aí já volta.